Hi guys! Welcome back to my channel and for today's video, we're gonna have a final review for our Lux Organics Whitening Repair Essence Toner and Lux Organics Miracle Repair Serum. Pero syempre, bago tayo magtungo sa ating pinaka-final review, alam nyo na guys, you need to make sure to subscribe on my channel down there and you need to click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos. So, without further ado, let's get into the video. Let's go! Magsimula tayo sa Whitening Essence Toner. Kasi maraming nagtatanong sa akin guys na bakit ang tagad ng update nag-aantay na sila ng update about dito sa product na to, which is a combination na ginawa ko. Kung maganda pa talaga yung naging resulta or nangyari sa face ko. Okay? Just to inform you guys, wala akong foundation na anything na nilagay sa mukha ko. Ang meron lang po sa akin is itong eyebrows, mascara, and yung lip tint ko. So, bakit ako naglagay ng ganyan? Kasi guys, nagpi-film ako madaling araw para syempre walang maingay. Simulan natin dito. Itong Silox Organics Whitening Repair Essence Tone toner has a niacinamide and licorice extract. It is alcohol-free and paraben-free. Good thing here, it is 150 ml, which is madami-dami na yon, made in Korea. Uh, this is 6 months when you use or when you open the product. And ang nagustuhan ko dito, is yung packaging niya. It's simple but elegant. And at the same time, isa pa sa nagustuhan ko sa packaging na to is nakikita ko yung kung gano'n na siya karami. Kasi pag pinuno mo siya ng sticker, hindi mo na makikita kung gano'n siya karami. So maganda yung ganyan. Natatrack kung gano'n na karami yung product na ginagamit mo. Sa akin, one fourth na lang natira or kalahati pa ba yan? Pero I think one-fourth na lang yung natira sa akin. Yung expiry date niya, guys, is nasa baba. Ayan. Ayan. Ang kiniklaim naman kasi nila dito sa pinaka-product na to, kasi nakalista na yan dito, para ma head sa pan kayo kung para saan ba yung product na to, ba diba? So, sabi dito, it is brightens the skin, even out the skin tone, lighten the acne scars, and dark spots. Para sa akin, lahat naman ng cleaning niya dito is nagtugma. It really work. Walang halong keme dun sa pinagsasabi nila. Kung makikita nyo, ayan yung aking face ngayon. Disclaimer lang, ah, kagat po yan ng mosquito. Mosquito bite. So, hindi siya hiki. <laughs> Partida guys, ah, meron ako ngayon. And hindi ako masyadong nag-breakout, which is very good. Ito yung acne ko na matagal na. Medyo naglalighten naman na siya. Medyo dark talaga yan tulad nung trinay ko. Tapos dito sa part na to, tuwa ako kasi wala na yung pagka-dark ng acne mark ko dyan. Ito naging textured to. It's because meron ako dyan parang bulutong dati na tumubo and then ayan, share sila ng aking pimples together. Kaya ayan, pero hindi naman ganun kapangit tignan. Uh, whitening Repair Essence Toner na. Siyempre nag-search din naman ako para malaman ko and para masabi ko sa inyo ano nga ba yung meron dito. So this is made with water soluble vitamin B3. Ano ba yung vitamin vitamin B3, guys. It is a niacinamide form. Niacinamide form, a uh, vitamin, works to prevent the water loss and to retain skin moisture of your skin. Niacinamide actually improves the texture in your skin. Mas napapasmoothen out niya kung ano mang meron dyan sa mukha mo na hindi pantay. Nakakatulong din siya to reduce the wrinkles. Hindi lang whitening, meron din siyang kaakibat na anti-wrinkles, ganyan. So maganda rin siya for mga mommies natin dyan. Ayaw magka-wrinkles agad. Yung cream kasi nila dito, lighten the acne scar and dark spot, even out the skin tone, which is for me naman na even out niya. Kasi meron ako guys na discoloration. Kaya nung sinerch ko siya, it said there na smoothen the hyperpigmentation caused by the sun damage. Ayun pa yung isa guys. Kaya tayo nagkakaroon ng even out skin tone kasi nga sa sun. Lalo na kapag hindi tayo nagsa hindi talaga nagpapantay-pantay. Itong part na to, mapapansin nyo, ayan light yan. Pero pagdating dito sa aking forehead, darker siya ng tignan. Siya lagi yung sumasalo ng init. Minsan wala akong payong or hindi ako nakakap, kaya naiinitan lagi siya. Itong toner na to, meron siyang vitamin E, which is hydrating toner that removes the traces of the cleanser. So, hindi lang siya toner like, alam mo yung toner-toner lang na mahapde, ganun. Hindi, hindi siya ganun guys. It can remove the dirt and makeup. Kung nakakasubok na kayo ng parang may alcohol na toner. After nun, parang dry na yung face nyo. So, dito, hindi nyo yun mararamdaman and it leaves your skin with the feeling soft and supple. Nakaka-refresh siya kapag ginagamit. Scent niya, hindi ganun ka-strong and hindi siya mahapde. Meron ditong nakalagay na alcohol-free, guys. 6 months to, guys, when you open. Kaya medyo matagal, medyo madami to. Lalo na kung matipid kayo, perfecto. Sa packaging niya, gusto ko siya kasi simple lang at nakikita makikita ko yung mismong product sa loob. Walang halong hanash. Kung nagtatanong kayo kung ano yung licorice extract, ayun ay yung i-discuss ko na rin sa serum para isang discasa na lang tayo. So para sa akin, bibigyan ko to ng 5 out of 5 kasi napakaganda niyang product. Di naman ako nag-purge sa kanya and at the same time, hindi ako nilabasan ng mga tiny bumps. Kasi guys, kapag ako ay gumagamit ng bagong product or skincare product, lumalabas yung mga tiny bumps ko which means that naninibago sila sa product product na nilagay ko sa mukha ko. And syempre, kapag ganun, kailangan ma-adapt ng skin mo yung product na nilagay mo sa iyong skin. But for me, ang kagandahan is hindi ako nag-purge ng ganong tiny bump. Kaya hindi siya nanibago agad-agad. Kumbaga, na-adapt niya na lang kagad yung product. Punta naman tayo dito kay Miracle Repair Serum. So guys, nakadalawa na ako neto kasi nga ginamit ko siya for the combination of this one nung nakita kong lumabas to. Kasi syempre baguhan, ginawa ko, pinag-combine ko sila together para para makita ko kung gaano kaganda yung kalalabasan. And guys, nakadalawa na akong bottle. Ayan. So guys, kung gusto nyo malaman yung pinaka-review ko, kasi meron akong review neto guys, yung pang-age and whitening. Ililink ko na lang sa description box below. Ito yung old packaging nila black pa yung takip. Sabi ko nga sa inyo, talagang bumili ako just to combine both of essence and this serum. So, ito yung bago. Yung bago nilang packaging. So, i-discuss na natin tong serum na to, kung ano ba yung nagagawa niya. So, ang sabi dito, it is one drop miracle serum. It contains niacinamide 2%, which has a vitamin E and licorice extract. Kaya kinombo ko siya kasi parehas silang merong niacinamide and licorice extract. Ito naman, guys, it contains 30 ml. This is alcohol-free and paraben-free as well. From this serum, alam nyo naman kung ano yung nagagawa ng vitamin E sa ating skin. Bloom fumes talaga or talagang nakakapagpag-glow yun guys. So ano ba yung licorice extract? Licorice extract is a skin brightener. It helps to remove the excess melanin which has an anti-inflammatory benefits. Kaya siya maganda na combination nun kasi at the same time habang parang ginagawa mo na siyang toner essence and then isusunod mo pa to, masusuit in or deep talaga yung pagwa-whitening niya dun sa mga acne marks or dark spots mo dyan, talagang may even out niya yung skin tone mo. Lalo na dun sa part na hindi nga pantay-pantay yung kulay. This serum is enriched with niacinamide which has contained 2% nga, sabi ko sa inyo. And it could support the skin barrier, especially the outer surface of the skin. Yung ito, yung pinakaibabaw ng ating skin area dyan. Improves the texture by making the pores look smaller. Guys, hindi lang nakaka-whiten pero mas nag-shrink in yung pores nyo. It could help the balance oil production in your face. The good thing here is okay siya sa lahat ng skin type. Like, pwedeng gamitin oily to combination, dry to combination. Carry boom boom siya sa mga all types of skin. Pag gumagamit kayo neto guys, always use a sunscreen, lalo na kapag day. Kasi syempre, kailangan may kaakibat ka rin na sunscreen at the same time, pamprotekta ng skin natin. Kung sa night naman guys, mas magandang gumamit muna tayo ng serum bago tayo gumamit ng mga heavy cream or thick cream or yung mga moisturizer para kung mga creams na yon and moisturizer na yon talagang mag-effect or talagang mag deeper down niya ang ating skin. Si Essence tsaka si Serum, sila yung starter bago ka maglagay ng heavy cream talaga sa face mo para ma-absorb or ma-adapt ng skin natin kung ano man yung ilalagay natin. So, yun lang naman yung napansin ko. Wala niya yung ibang mga dark spots ko and an even skin tone ko dito. Hindi naman porket na naglagay ka agad-agad siyang mawawala. So, you always remember na kailangan mag-iintay ka until the result. Siyempre, ako nag-intay lang naman din ako. By the way, lalagay ko na sa description box below guys as well kung magkano and yung link nila kung saan yung pwedeng mabili. Kasi binili ko to guys sa physical Watson store. Pero kung tinatamad kayong lumabas, meron naman sa Watson website. Ililink ko na lang din sa description box below guys para hindi na kayo mahirapan maghanap. Pero sa akin, yung mga kiniklaim naman nila doon is talagang tumatalab. Kailangan mo lang talaga mag-antay or maniwala pala sa product na mag-work. Pero kung sa inyo is parang nag-breakout kayo, nag-purging kayo, nasa sarili nyo yun, malalaman nyo yun eh, kasi may instinct kayo na tinatawag. Kung sa tingin mo, yung product na yun is nag-work sa'yo, hindi ka naman nag-purge, perfect yun. Pero kung sa tingin mo is nilabasan ka ng mga maliliit na bumps at parang tinigyawat ka, either hindi siya hiyang sa'yo at hindi niya na-adapt yung product na binili mo. Ganun lang yun, guys. Kung, kung para sa inyo is gusto niyo siyang matry, it's just a risk, ba diba? Kasi syempre, gusto mo rin malaman kung ano talaga yung skincare na mag-work sa'yo. Sana nakatulong ako at nalaman nyo yung barrier nilang dalawa or kung ano man meron sa kanilang dalawa na makakatulong sa ating skin type. Kaya nag-update na rin ako sa inyo. Medyo natagalan, guys, kasi talagang gusto kong malaman kung mauubos ko ba talaga siya nang hindi ako nagpa-purging, which is great kasi kasi hindi talaga. Kaya medyo natagalan kasi kala ko mauubos ko siya, pero hindi ko siya naubos at marami nang nag-aabang sa inyo at nagtatanong sa update kung naging maganda ba yung resulta. For me, naging maganda and sa serum 5 out of 5 din ako kasi napakagandang combination nilang dalawa. It will gonna suits out yung dark spots nyo, even out skin tone, and yung mga may hyperpigmentation dyan sa mukha. Try it kung gusto nyo talaga. watching and spending a time with me. Sana nakatulong ako sa ating pagre-review for today. Guys, stay safe and I love you all guys. Bye!